テーブルゲーム部ですごろくを作りました ¡Ay, qué interesante, March! Cuéntamelo todo. みんなでやりましょうしない。えー、¿Por qué? 藤原初期が作ったゲームとか絶対まともじゃない。Eso dolió mucho. Sé que fue cruel, pero es la verdad. Y la verdad duele. まあまあ、せっかく作ったのに誰も遊んでくれないってのは 結構悲しいものですよ。ゲーソさんと本当はいい人だったんだね。ごめんね、今まで正論で殴るデーバイ男とか思えてて。Me ofendiste, Shrek. Me ofendiste el regacho. ん Uf, Dios mío, pero mira esa retaguardia. 仕方ないですね。じゃあ一回だけですよ。Te lo agradezco, Peter. じゃあ僕からやります。Que empiece el juego. コーマスはい石神くん死にました何もかもおしまいです最下位でリタイアですこれはそれは結婚マスですね一番近くのマスにいるプレイヤー同士が結婚します。おあみご、さべ結婚お、一番近くにいるのは私ですね。 <laughs> 私会長と結婚しちゃう A ver, a ver, ¿qué pasó? ¡Los dos se van a divorciar! ¡Ala, ala! ¡Oh, qué tan bonita! Esto es arte, ¡Aprécienlo! ¡Estate, ¡Yo! ¡Oye! ¿Qué pasó? ¿Te das cuenta de lo que significa? <laughs> ちょっと待ってください篠宮先輩は男性不信カードを所有しているのでえでクスタサブランド藤原先輩と結婚しますちょ <laughs> 藤原と結婚したら心が削れる。